түкірігімді жұтып қойып едім деген сияқты ше осы мәселелерді жалпы бұзбайтын мәселелерге тоқталып өтесіз деп ораза түкірік мәселесін қозғап қалдыңыз жалпы енді көп адам әсіресе жаңадан ораза ұстап жүрген көп нәрсені білмейтін кісілер жаңағы табиғи түрде аузына келген сілекейді яғни түкірікті қайта қайта түкіріп жүреді ә, басында кезінде бәріміз сөйткен болатынбыз ә, бұл өзіңнің ә, түкірігіңді сілекейіңді жұтудың ешқандай әбестігі ә, оразаға зияны жоқ бірақ түкіріңді жинап жинап жинап жинап жақсылап тұрып жаңағы көбейтіп барып жұту иә бір стакан қылып жұту ол накрух болып саналады оразаны бұзу ал оразаны не бұзады оразаны тыстан келген ал енді мысалға енді сырт тыстан келген мысалға сіз су ішетін болсаңыз ол оразаны бұзады тыстан келген дүние укол ше ә, уколдың да ә, түрлері бар егер қуат беретін адамға уколдар болатын болса ол оразаны бұзу ықтималы бар